Hay ciertos géneros que te llevan a aprender mucho del compañero que tenés tocando al lado. sea, cualquier instrumento, ¿viste? Por ahí ¿Y qué hiciste ahí? ¿Qué, qué ahí? te metiste? ¿Viste? Te, y vas aprendiendo mucho desde, ese punto, ¿viste? Con la música logramos trabajar eh, en varios frentes que nos permite vivir en la calle, es una, forma de, trabajar, quizás no es la que mejor te, aporta la, la, economía, pero uno la disfruta desde otro lado y tratando de aprender a generar trabajo con esto. Yo soy Renzo Orlandini, tengo 27 años y vivo en Rosario. Yo soy Santiago D'Aleva, tengo 24 años y soy de, Florida, acá de Rosario. Nosotros al tocar mucho, en, muchos ámbitos, se da que uno termina conociendo gente que, toca acá, allá, y te vas cruzando porque los caminos se terminan cruzando dentro de la música. Nosotros como músicos hace tiempo que venimos laburando por tener otras condiciones de laburo y sobre todo en relación no solo al Estado, y a los espacios, que hoy en día son por ahí los que pareciera que son los que están disputando. En medio están los artistas, que nosotros en cierta forma nos gustaría poder tener la relación íntegra con, entre todos los que participamos en lo que es la movida de, que pasen cosas culturales, como pasa en este sentido, que sea multa, clausura, la mayoría de los espacios que a nosotros en cierta forma nos dan, eh, no nos dan, con los que laburamos, porque la realidad es que laburo en conjunto. la calle tiene esa libertad de que en el espacio que vos estás, vos puedes tocar, sonar, te va a escuchar alguien que quizás realmente no te iría a escuchar porque tampoco nosotros tenemos recursos de difusión, ¿viste? Más que las redes. Sí, es el acceso más incondicional de todos los lugares al cual tocamos y, realmente se, se, da que se acerca alguien que escuchó algo que, le gustó y que por ahí se va con una idea de una música que no tenía. Hay un programa que está bueno, que tiene su sentido, que se puede discutir, que está bueno que lo sigamos discutiendo, pero que después pasa que viene uno de la UM y está ese programa, pero a la vez viene el de la y le genera una situación incómoda a un artista Quizá porque no tiene la autorización, o porque la tiene y no es ese día, o, porque la, la tiene y el tipo la UMS ensaña, ¿viste? Todos tenemos que aprender, todos nosotros tenemos que aprender a respetar, pero nos tiene que respetar a nosotros y a la cultura que surge, ¿viste? Porque no es todo cultura desde la gestión, o sea, si no, no encuadra dentro del modelo de, cultura, no, no está. tomar esto como un trabajo o a tratar de, trabajar esto que, hacemos que nos gusta y era un, espacio más donde poder trabajar y también tenía esta cuestión de la cercanía con la gente y el, vínculo que es diferente y que se disfruta de otra manera.